نانی نے خسم کیا برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا اس سے بھی برا کیا کپتان جو کام ایک سال پہلے کر رہا تھا یہ اب وہی تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں پہلے سو جوتے کھائے اب سو پیاز کھانے جا رہی ہے نانی آئی مہنگائی لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ سوشل میڈیا پر فقیر القدوس سرخ پوش کی نظم نانی آئی مہنگائی لائی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ پوری دلچسپ نظم ہم آپ کو کلام شاعر بازان شاعر کے انداز میں سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا دلچسپ موازنہ کہ امپورٹڈ سرکار کس طرح سو جوتے کھانے کے بعد اب سو پیاز کھانے جا رہی ہے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں ناظرین صدیوں پرانی کہاوت ہے کہ نانی نے خسم کیا برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا اس سے بھی برا کیا کم و بیش یہی حال ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ مقتدر حلقے پہلے ایک تجربہ کرتے ہیں اور پھر اسے درمیان میں چھوڑ کر دوسرا تجربہ شروع کر دیتے ہیں کپتان کی حکومت درمیان میں ختم کر کے جس امپورٹڈ سرکار کو ملک و قوم پر مسلط کیا گیا ہے اس کی ذہنی حالت بھی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں کہ پہلے سو جوتے کھائے اب سو پیاز کھانے جا رہی ہے پچھلے دس ماہ امریکہ اور آئی ایم ایف کی گود میں بیٹھی رہی اور بائیس کروڑ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا اور اب سستا تیل اور سستی گندم کی خریداری کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ماسکو کا ہنگامی دورہ کرنے جا رہے ہیں یعنی کپتان جو کام ایک سال پہلے کر رہا تھا یہ اب وہی تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں یہ عمران خان کی بے پناہ عوامی مقبولیت کے خوف سے اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ ایک طرف مریم نواز شریف کی ری لانچنگ کر کے انہیں وطن واپس بلا کر رابطہ عوام مہم شروع کرنے پر معمور کیا جا رہا ہے اور پی ڈی ایم سرکار انہی دنوں میں ڈالر کی قیمت تیزی سے بڑھا کر اور ڈیزل و پیٹرول پینتیس روپے لیٹر مہنگا کر کے ملک میں خوفناک مہنگائی کی نئی لہر پیدا کر رہی ہے این مریم نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر ہر شے کی قیمتوں کو آگ لگی ہے اس پر فقیر عبد القدو سرخ پوش کی دلچسپ نظم نانی آئی مہنگائی لائی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے آئیے آپ بھی سنیے کلام شاعر بزبان شاعر نانی آئی مہنگائی لائی چیخ اٹھی ساری خدائی مہنگا پیاز ہو یا آٹا نانی کا نہیں کوئی گھاٹا امید رہی نہ کوئی آس نانی تیرا ستیہ ناس سیاست ان کی ہیر پھیر ڈالر سارے کھا گیا شیر مہنگا ڈیزل مہنگا تیل مال بناؤ ان کا کھیل نانی آئی مہنگائی لائی چیخ اٹھی ساری خدائی امید رہی نہ کوئی آس نانی تیرا ستیہ ناس عوام کو چکر دینے والی منہ کی گوری دل کی کالی جھوٹے وعدے کرتی ہے اللہ سے نہ ڈرتی ہے نانی آئی مہنگائی لائی چیخ اٹھی ساری خدائی امید رہی نہ کوئی آس غریب کی جورو امیر کی ساس نانی تیرا ستیہ ناس نانی تیرا ستیہ ناس